Нет, мне и моим друзьям нравится веселая жизнь. А еще нам очень нравятся новые кириешки лайк. Кириешки лайк. Жить весело, хрустеть легко. А что